Ich zeige euch Sachen, die für mich Deutschland repräsentieren. Ah, mais c'est drapeau européen, ça C'est bon, ça Les Allemands nous offrent toujours de l'eau ah pétillante. Personne ne le sait, mais c'est les Allemands qui ont inventé le dentifrice.